Ha ha ha ha. standardspørsmålet. Det er jo de forventningene vi har. ikke det det? Jo, det er det. Hva forventninger har du? Og du har store forventninger. Det er masse glade mennesker, positive mennesker til stede. Nå er vi i byen. Jeg vet ikke helt på hva det heter. Sukkerhusbryggen. Ja. Med nøsteboden. Ja. ja. Det er mister nøsteboden. <laughs> Hva skal vi? Nå skal vi eh, ha billøp. Vi skal kjøre til eh, Sotra. og Spise fiskesuppe. Ja. ja. Det er det jeg vet. Det er det òg. Ja, jeg gleder meg veldig mye. Porsche 911 997. Så kabriolet. Det er eh, kjempebil. Ligger veldig over på veien. Sånn, passelig med lyd. Så det er ja. God stemning er det, og kjekt med folk, og alle er i godt humør. Ja. Fin kombinasjon med masse kjekke folk og mye fin kjøring. Eh, kan du fortelle litt om bilen? Den, den, hva var det, det var ikke lenge siden du kjøpte den? Nei, i går ettermiddag. Den eh, kom til Bergen klokken 05.22 i dag tidlig. Det var noen tunnelstengninger mellom Bergen og Voss som var litt heftende. Ja. Så langt veldig fornøyd. Vi er Litt uh, learning by doing. Ja. Det går jo litt, dette her. Bitte litt. Hva er det for noe? Det er en SL 63 AMG. Ekte 6,3 liter håndbygd. Det er ikke noe tull, sånn turbohysteri her. Det er bare ekte. Nå er vi på festningen. Fjell festning. Ja. Koser du deg? Jeg koser meg veldig mye. Sist var vi på Panoramahotell på Sotra, og nå er vi på Sund på Sotra. Hva gjorde dere på Panorama? Der spiste vi buffé. Og trakk vinner av um, kuleste bil. Okay, og hvilken bil var det som vant årets Best in Show? Eh, det var en blå en, jeg husker ikke hva den heter.